Yeah. I miss the old me though. Let me tell you something. Flipped it on the beat. Head T drop was lead. Ang dami na ninyo, ang dami na ninyo Di ko na alam sinong unang papakinggan sa inyo Nag-trap na si ano, nag-trap din si ano Halos lahat sila nag-trap nung napakinggan ako Halata ka na boy, wag mo nang itanggi pa Kahit ka magtago ka sa akin Kitang kita kita Kakagaya mo sa akin ay nababatrip na sila Mas mababatrip ka lalo kapag pinagtripan kita Di tayo magkalapit kahit na ilang inches Kasi nagrap ka lang naman para magpadami ng bitches Sa sobrang idol mo ako ngayon sira ka na witches Para lang masiraan na ako'y nakikisagap ng chismes Yeah yeah at ayan ang totoo Sabi ko naman sa'yo matagal na ako loko-loko Okay na maging kasing bobo nyo Lang kayo sa tono, paano nyo kukunin trono ko? Shoutout kay Boss One, pati kay Flow G Lalo na dun sa dalawang kriminal na OC Di nila ako iniwan since day one cause they know me Been in the game for 8 years and I'm still low-key What the fuck you mean? You a fucking artist? Kahapon lang nag-record, ngayon isa ng artist Kahit sino na lang ngayon pwede nang maging artist Ako nag Magsilayas na kayo dito bago pa ako magwala I'm out